Sofi kérem jöjjön be! Igen, uram, hivatott? Igen, jöjjön közelebb. A módba telefonáló eszközhöz rengeteg neutrónium kell. De, de nem tudunk beszerezni elegendő neutróniumot. Professor Stein, jöjjön kérem, ellopták a találmányt. 1984 Balatonlelle, március 14. Halló! Igen, itt professzor Einsbach beszél. Professzor úr, a találmánya sikeres lett, a jövőből telefonálok. Ó, oh, ezek szerint működik. De veszélyes, meg kell semmisítenie. Nagy bajt fog okozni a jövőben. Nem, ez a találmány az életem.